He's not going anywhere. still in there. Shouldn't we have guns? Holy!

this! My turn! He's mine! long way down. <laughs> He's escaped! Ah! <laughs>

定。 little tour ends here. I've been waiting for you. I escaped! You should have seen me! Did you see Michelle? Yeah, they took her up there! Stay out of sight. You, you gotta let me help! This is all my fault! No, it's too dangerous. but kid! Stay here. I got your package. Looks like a lot of stuff here. Don't worry. I don't read Chinese. And what do you want me to do with our friends? Oh, such a shame. Especially the beautiful Miss Chang. Fine. I'll start with him. Watcher. I'll be back after I pay a visit to our guest, Mr. Yun. <laughs>

This is going to be fun. right! Yeah! <laughs> Now this is my specialty. Peter, so his mom won't even recognize him! Don't stand there! Yeah, good! him. I just wanted to help. You have. I screwed up again. Gee, you saved my life. You promised we'd all be together again, remember? Oh, I think I... We have to get back to Hong Kong. This has to end. để Linda 就揾我，利用我同你屋企嘅關係，混入去做卧底。佢知道 我会不惜一切去改变呢个害死我爸爸嘅世界。估唔到，而家轮到你。张小姐，搣到啦，三合呢调查方你冇事就好啦。有咩消息？喺我爸爸盘生意背后，冒起咗个犯罪集团。佢冇去阻止，由得佢唔清楚边个系幕后主持。由佢留低嘅资料睇嚟。 佢好似查到啲嘢，冇理由佢唔怀疑阿关。上车先讲。你两个冇嘢嘛？ <laughs> 我冇事，你放心去追啦。快啲送佢医院啦！ 喺嗰度。 我仲四围揾你啊！吓，你匿得一时，你唔得一世嘅。咦？去咗边啊？出嚟啦！仲唔出嚟？咦？去咗边啊？咦？去咗边啊？ 嘿，衰合阻住晒，我唔射你噶，出嚟啦！哼！嘿，行埋埋，打嗯，等我仲四围揾你啊！嘿，衰合阻住晒。 唉，衰盒，阻住晒。哼！嘿，黑麻麻。喂，好声。嗯，等我仲四围揾你啊。吓，你咪低一时。 你唔系一世嘅闪咗去边啊？去咗边哇，你上咗去睇唔到噶噃。 决赛，嘿。 你喺边就喺边，诶，好喐嚟喐去，我唔射你噶，出嚟啦！我唔射你噶，出嚟啦！哼，哦，你喺度，去咗边啦？ 上咗去睇唔到噶噃。 喺我唔射你噶，出嚟啦！喂，提示啊！哎，上咗去睇唔到噶噃。歡迎你喎。 唔好快肉去！喂，系事啊？嘿。 打咗针、食咗药，就会有啲手软脚软噶啦。佢好快会冇事嘅，今次全靠你。我会派多啲人保护你哋。医生要同佢做多啲检查。 生直升机已经到啦今日机医生直升机已经到 我做醫生噶。 Trong lần công Trong lần tôi mổ Trong lần tôi mổ Hmph! 真系假世啊！ 要有多多啲检查。 佢走先，佢朋友等我嚟照顾。 Huh! 救佢，千祈唔好轻举妄动。要记住，我哋要靠阿关条线，将成个集团一网打尽。我一定要救 Michelle。你点知佢唔会杀啦 Michelle 啊？因为佢要嘅嘢仲喺我度。